De fet, això més que una taula eh, li hauríem de dir un panel. o eh, Aquest bloc és el UD, eh, per aquells que, que com que ara... De fet, ara ens hem multiplicat, eh, després d'estar tots sumats en aquesta, en aquesta, al llarg del matí. Ara és l'hora que ens multipliquem en, en, diferents, en diferents sales i diferents, i diferents blocs. Doncs el que, el que les persones que, que m'acompanyen amb, aquest, amb aquest panel, que cadascun explicarà la, la seva experiència, eh, tenen, tenen en comú amb que eh, formen part del grup de treball en dispositius mòbils. Estan investigant com alumnes amb, amb necessitats educatives especials aprenen eh, amb l'ús de, bàsicament, de tauletes que les estan eh, portant a la pràctica, és a dir, no són projectes, són realment experiències reals que, que fomenten l'aprenentatge i la participació dels alumnes. Llavors, sense, sense més dilació, perquè si no ens saltarem, ens saltarem l'horari, eh, començant per l'extrem eh, més esquerra, eh, sense que això tingui cap, cap connotació, doncs tenim els, els professors Jordi Busquets i Teresa Llobera de l'Institut Ventura i Gasol de, de Badalona, eh, us faig una, res, una, dues ratlles de presentació i ja comenceu a, a exposar el, el, la vostra experiència. Tots dos són, doncs, com deia, eh, formen part de la comissió TAC de, de l'Institut Ventura i Gasol i són membres de la direcció. La Teresa és professora de Tecnologia i coordinadora pedagògica del centre i el, en Jordi és professor de Biologia i Geologia i secretari del mateix centre. I també són formadors eh, en tecnologies per l'aprenentatge i el coneixement. Doncs eh, ens explicaran, ens parlaran sobre les apps en les, en les activitats de secundària. Doncs teniu la paraula. Hola, bon dia. Eh, gràcies per venir tothom. I us volem presentar la nostra modesta experiència a les aplicacions a l'aula. No sé si es veu bé. Va. Aleshores, vaig a contextualitzar una miqueta el centre. El centre on treballem, des de ja fa 4 anys, tots els alumnes de l'ESO utilitzen un dispositiu digital amb el model 1x1. Per altra banda, aquesta experiència s'ha portat a terme dins de les matèries optatives específiques de quart d'ESO, tant de Biologia i Geologia com d'informàtica concretament en dos grups de 20 i 16 alumnes. Aquests grups són més o menys heterogenis, en els quals trobem un percentatge d'alumnat que té dificultats sobretot en competències lingüístiques, sobretot en la comprensió i en l'elaboració de textos. Acostumen a ser alumnes principalment xinesos, alguns pakistanesos i magrebins. Però tots aquests alumnes ja no són considerats com a nouvinguts, perquè ja porten més de 3 anys al sistema educatiu, encara que alguns d'ells poden sortir alguna hora a l'aula d'acollida. Però conviuen en aquests grups d'aquestes matèries específiques amb altres alumnes que tenen més assimilades les competències. En aquest context que ens trobem a l'aula, eh, ens plantegem donar a tots, a tots aquests alumnes, les mateixes oportunitats, val? una miqueta com el disseny universal d'aprenentatge. Les mateixes oportunitats i amb un enfocament flexible i personalitzats en les necessitats individuals. Totes aquestes aplicacions, totes aquestes experiències s'han portat a terme en aquest últim trimestre. És a dir, que fa poc que ho hem començat i ho estem acabant d'analitzar. Aleshores, el que sí ens hem plantejat és que no volíem adaptar individualment els continguts, sinó fer activitats que siguin adaptables a les necessitats de cada alumne i a les seves característiques, amb els mateixos continguts. A partir d'aquesta premissa, d'aquests objectius, nosaltres utilitzem, volem utilitzar recursos que siguin de múltiples formats, ja siguin d'àudio, de vídeo, etc. I sobretot aplicacions multiplataforma, que es pugui utilitzar amb el dispositiu que utilitzem amb el centre, amb un dispositiu, ja sigui una tablet o amb un dispositiu mòbil que ells disponguin. Sobretot, és, és, és una de les característiques que ens hem fixat en utilitzar aquestes aplicacions. D'acord? Una cosa és el, el, el dispositiu que utilitzem en allà, però generalment la majoria dels alumnes, la gran majoria, doncs, disposen d'un telèfon mòbil o inclús tenen una tablet, etc. Hi ha diferents sistemes, ja sigui una tablet amb iOS o potser amb Android. Per tant, totes les, aquestes aplicacions poden funcionar en qualsevol dispositiu. Aleshores, a partir d'aquests recursos i d'aquestes aplicacions, els alumnes han d'elaborar els seus productes, val? els seus productes propis, amb la seva, amb, amb la, sobretot amb aprenentatge tant individual com cooperativament i també aprenentatge entre iguals. Aleshores, el nucli que hem agafat, hem agafat un nucli, un bloc de contingut, de, de genètica. A partir d'aquest bloc de contingut hem fet, hem utilitzat quatre aplicacions i hem utilitzat diferents activitats. Per exemple, hem, hem volgut que, tots, que aquests alumnes elaboressin un, un mur col·laboratiu en línia, el qual ens permet integrar i sobretot donar suport a les idees, a les idees principals. Aleshores, quina era l'activitat que havien de fer aquests alumnes? Aquesta activitat que tenien que fer, que se'ls va proposar, era confeccionar un mur, un mural, a la classe en què cada alumne amb el seu dispositiu tenien que fer una entrada d'un concepte. Quina aplicació utilitzàvem? Utilitzaven el Padlet. Padlet és una aplicació via web que no fa falta registrar-se l'alumne, posen aquí un exemple del mur que hem fet en el grup, d'acord? És a dir, cada alumne, la condició era, no sé si es veu prou bé, cada alumne tenia que fer una entrada, posar el seu nom, posar una entrada d'un concepte i com a màxim 20 paraules la definició d'aquest concepte i una imatge representativa. A mesura que es anaven ficant l'entrada, podien anar veient les entrades dels altres companys. Per tant, si estava repetida, aquella ja no servia. Per tant, donàvem un temps que durant l'aula anàvem fent aquestes entrades. Una vegada que s'havien fet totes les, aquestes entrades, de manera col·laborativa, sortia algun alumne de la classe i reorganitzava aquest mur. D'acord? Aquí tenim un vídeo de com eh, un alumne de classe reorganitzava tots aquests conceptes. Mm, no s'acaba de sentir, però bueno, estaven allà més o menys reorganitzant els conceptes de, de genètica. Òbviament, prèviament ja s'havia treballat una miqueta tot aquest camp de la genètica mitjançant eh, recursos multimèdia interactius, sobretot desenvolupats per un programa educatiu europeu anomenat Explore Help. No sé si algú el coneix, que algú hagi fet. Existeixen quantitat de recursos interactius per professors i alumnat en el camp de la biologia. Aleshores ja havíem treballat diferents conceptes. En aquí, aquest és el que es tractava aquesta activitat. Posteriorment, vam utilitzar una altra aplicació que era fer un mapa conceptual. Un mapa conceptual, sobretot, per facilitar l'aprenentatge significatiu i la comprensió dels continguts. Sobretot perquè tinguessin tots aquests alumnes que tenen una mica de dificultat en l'elaboració de textos, sobretot tinguessin un esquema en el qual es tindrà una referència a l'hora de comprendre tot aquest, tot aquest bloc de genètica. Vam utilitzar el Mindomo. Val. Aquesta aplicació és una aplicació multiplataforma en la qual es pot utilitzar amb tablet, ja sigui amb una tablet Android, amb, una, amb, amb iOS, també es pot baixar l'aplicació, instal·lar l'ordinador i també permet eh, utilitzar, fer mapa conceptual via web. Aleshores, quina, aquesta activitat consistia realitzar el, individualment o si, era, o si ells ho preferien per parelles un mapa conceptual de les principals malalties genètiques. Aquí poso un exemple. I les condicions que hi havia tenien que per cada entrada tenien que ficar el nom de la malaltia genètica, com a, com, com a, com a mínim eren 12 malalties i com a màxim eren 20, per tal de que el mapa conceptual no es fes molt gran. Tenien que ficar el nom de la malaltia, una imatge representativa adient i una descripció de la mateixa. Una vegada que cada alumne, per parelles o individualment, havia fet aquest mapa conceptual, sortia a la pissarra digital i l'exposava. També vam utilitzar un altre tipus d'aplicació dins d'aquest bloc en el qual havien de fer un fris cronològic. Va, mm, aplicacions o programes per fer frisos cronològics existeix el Dipiti, molt utilitzat ja a moltes àrees, tant a socials, experimentals, també a llengües. Però nosaltres vam proposar també perquè els alumnes, si, no els hi, si ells resulta que a la mateixa àrea de socials, a la mateixa àrea de naturals, a l'àrea sempre estan fent utilitzant la mateixa aplicació, al final acaben cansant-se. Això ho hem vist normal. És a dir, estàs veient i dius, una altra vegada tenim que utilitzar aquesta aplicació? Aleshores, és, la gràcia és trobar aplicacions que fan la mateixa funcionalitat però que tenen una petita variant. En aquest cas, el tiki-toki eh, permet reconstruir visualment fets i, i processos en el temps, és una línia de temps com qualsevol altra, però té una característica afegida que permet veure-la en 3D. Et, fa una, una, una, et, fan els fets i els successos veure'ls en 3D. Espera un segon, que em situa en els fets. Això és un exemple d'un alumne i si podeu veure, ho podeu veure en tres dimensions, clicar sobre el personatge en qüestió, una petita descripció i també, si, si, si es prefereix, es pot veure un típic mm, fris cronològic amb, amb, amb dues dimensions. Aquest, aquest, a, a, aquesta aplicació és una aplicació web, és a dir, i funciona en qualsevol tauleta, ordinador, etc. No fa falta instal·lar-la, no fa falta instal·lar-la. Aleshores, una de les condicions que era és que tenien que buscar ells uns, aproximadament uns 15, també 15 o 20 personatges o fets rellevants de la genètica. L'altre bloc o l'altra aplicació que es va utilitzar i ja es va treballar dins de l'àrea d'informàtica. I la Teresa ens explicarà una miqueta com funcionava aquesta aplicació i aquesta activitat. A veure, ben aprofitar que a l'optativa sí. sí. A l'optativa d'informàtica eh, n'hi havia una coincidència bastant elevada d'alumnes que estaven a Biologia i a Informàtica. I aprofitant que en aquest trimestre estaven treballant els continguts multimèdia, les vaig demanar i les vaig proposar de crear un vídeo on ells expliquessin algun concepte que estaven treballant de genètica les condicions per crear mínimes que havia de complir aquest vídeo és que tinguessin eh, dibuixos o imatges creades per ells o amb algun retoc. Que també eh, estigués inclòs un àudio amb el suport d'uns textos de l'explicació d'aquest concepte i que anessin posant el que creiessin oportú i que enriquís aquell vídeo. Per tant, deixant obert ells a crear i a, a, a recollir altres temes. Aquesta activitat eh, la vaig proposar fer en parelles. Parelles que no ho vaig deixar obert, no ho vam deixar obert, sinó estaven parelles que nosaltres ja guiaven. Eh, com n'hi havia alumnes que tenien una competència lingüística molt diferenciada, n'hi havia com dos blocs, però també hi havia alumnes, aquests mateixos alumnes tenien unes habilitats artístiques també molt diferenciades, vam fer parelles que eren heterogènies però que es complementaven. Això va anar molt bé a l'hora de eh, treballar i d'establir de, eh, uns vincles que fins llavors hi havia com unes barreres eh, i que estaven com separats eh, virtualment, físicament, es veien com una separació i aquí es van juntar. Sí. Eh, us mostro un parell d'audiovisuals, només l'inici, després, eh, si us interessa, ja l'acabareu de, ve de veure. Els cromosomes són els organos cel·lulars que contenen les materials portadors de l'herència. Transmeten la informació genètica a través de les seves molècules d'ADN. Un cromosoma està format per dues cromàtides germanes idèntiques, que estan unides en un punt anomenat centromar, que pot estar situat en quatre llocs diferents. Metacèntric. El centromar està al mig, enmig, llavors són gairebé simètrics. Submetacèntric. El centromar està desplaçat, i els braços eh, són una mica desiguals. Us mostro el principi del, d'una altra. El repartiment de la informació genètica continguda a l'ADN. D'altres, totalment una mica diferent, però un segon vull. Okay. Molt bon dia. Estem molt complaguts de compartir amb vostès aquest tema. Molta gent es pregunta què és l'ADN. És una cèl·lula? Una aplicació per al mòbil una manca de roba, potser? Doncs avui us farem una petita explicació mitjançant un vídeo sobre l'ADN. Presteu molta atenció. Gràcies. Ja està, és que ens passem del temps. Bueno, el que preteníem és utilitzar pues, això, que tinguessin diferents formes d'expressar-se, que escollissin ells de quina manera, sí, donant unes pautes, però que al mateix temps podien ser molt obertes, i sentia ells que s'involucraven i que es motivaven per arribar a fer aquesta feina i aprendre i tenir coneixements. També haig de dir que se m'oblidava, eh, no tots els alumnes que jo tenia informàtica estaven fent biologia. N'hi havia quatre que no en feien. Eh, com vaig fer les parelles? Pues, almenys un d'ells sí que feia biologia. Per tant, abans de crear el vídeo va tindre que explicar al seu company el concepte. El que en un principi semblava que era una dificultat, després ho vam convertir en, en, en una... Eh, anar més ràpids, perquè si el company jo l'era explicat i ho entenia, a l'hora de fer i confeccionar el vídeo ens era molt fàcil, perquè si jo ho era entès, doncs, bueno, era fer aquell, allò que eren fet abans de comunicar-se amb amb ells era plasmar-ho en un vídeo. D'acord? Doncs, bueno, em sembla que, Jordi, ja, ja ens hem passat. Va. Sí, <laughs> sí. Em sap greu, eh, però sí, Ja. em toca l'ingrat paper de, de fer d'Urbano. Passem la paraula, gràcies eh, per la, per la aportació i el... Sí, no ho sé, em, li passo, li passo ara el relleu a la Carme Real, que és mestra i coordinadora TAC de l'Escola d'Educació Especial Josep Sol, de Santa Coloma de Gramenet. Eh, també és formadora en tecnologia des de l'any 2001 i eh, consultora de la UOC des del 2009. La Carme ens parlarà sobre treballem les parts del cos amb la tauleta. Davant, Carme. Hola, gràcies. Eh, fem un salt molt gran perquè passem de secundària a primària i educació especial. Jo sóc tutora d'un grup de set alumnes, molt heterogeni, amb moltes capacitats i dificultats també. I hem fet una activitat de... Us parlaré d'aquesta activitat de les parts del cos amb la tauleta. Per què he fet servir la tauleta? altres possibles usos didàctics que a partir d'aquesta experiència ens hem pensat i després us explicaré una miqueta, si tinc temps, d'explicar-vos de, de com funciona aquesta aplicació que hem fet servir, que és el Collage, com s'utilitza una mica. Doncs aquesta activitat forma part de, de, de la unitat didàctica del cos humà. Ja els nens ja, havien, ja coneixien, els nens són entre 9 i 11 anys, tenen, ja coneixien l'ús de l'aplicació perquè primer havíem fet un joc amb, amb la tablet havíem fet un joc per aprendre una miqueta com funcionava, que era la cosa que més m'agrada. Després us l'ensenyo. Una de les activitats doncs, relacionada amb, amb el tema de la unitat didàctica del cos que vaig proposar era descobrir de qui eren, de qui són els ulls, els nas, el nas, l'orella o la boca de cadascú de nosaltres. Per això, la idea em va sorgir perquè ja fa molts anys, molts, eh, aquesta mateixa activitat la vaig fer amb un PowerPoint típic. Jo vaig fer les fotos, jo vaig fer el muntatge i els nens van fer l'activitat. Ells van jugar a reconèixer-se a si mateixos dins de, de, la plan, de la diapositiva del PowerPoint. Doncs ara, com que tinc la tablet, doncs, i la tablet apareix per la classe de tant en tant, perquè és meva i va apareixent, doncs ells de seguida s'hi van posar. No? Llavors, ells el que van fer és que han creat l'activitat, han, han passat de, a ser creadors la tauleta ens ha permès aquest canvi que amb el PowerPoint encara no tenen tanta capacitat per fer-lo servir. El podien fer servir igual, clar, però necessitarien més coneixements i amb la tablet no n'han no hagut de, de tenir-ne. S'han fet les fotos, han triat les imatges, de les fotos que hi havia quina els agradava més, han retallat la part del cos, que després veureu com surt, els ulls, s'han retallat els ulls, han decidit on anava col·locat de, de, del tauler, al fons, com perquè quedés maco, han escrit els que tenen capacitat i si no ho han copiat i al final, clar, hem jugat tots. Per què amb la tauleta? Doncs perquè és molt fàcil, perquè és molt intuïtiva i perquè és digital. Però de dit, amb el dit es fan les coses i això amb ells eh, eh, els motiva moltíssim. La tauleta i aquesta aplicació, el Picolage, amb la tauleta pots fer tot. No necessites més eines i més perifèrics no necessites càmera de fotos perquè ja tens la càmera. No necessites anar a internet amb un navegador perquè ho tens tot. La mateixa aplicació, si tinc, ara us ensenyo, quan cliques ja apareix internet allà. No has de sortir de l'aplicació per anar a internet, no necessites una càmera de fotos perquè a sobre directament hi fas les fotos. No necessit... I per editar imatges també té un, un, a dins unes possibilitats, o sigui que ho tens tot allà. No necessites més perifèrics. Els nens els interessa molt els tens allà tots, no, no n'has d'anar a buscar, ja venen. I promo, intervenen tots els alumnes, inclús els que tenen més dificultats. Tenim un alumne amb TEA que, els, que li costa molt i amb aquest tipus d'ús amb la tablet s'està incorporant a moltes activitats, a moltes. I un altre tema és que és fàcilment portable, això no pesa, no? i va a la motxilla o si és un nen que va compartida pot anar d'una escola a l'altra, pot anar a l'escola, pot venir a casa, a l'escola i és, és portable. És, és així. Totes aquestes idees la, la, la Rosa Paricio, que té una presentació, ens la, va, ens la va fer veure totes aquestes coses. Això és el que, va, la, el que van fer, aquesta és l'activitat. D'aquí són els ulls. Això és el que han fet els nens, això ho han fet ells. Amb mi, però ho han fet ells. Han fet la foto, s'han retallat, els han col·locat i després han jugat. D'aquí són, ells se'ls reconeixen de seguida. Eh? D'aquí és el nas, d'aquí és la boca. Després ens vam adonar que el nas era més difícil de, de saber de qui era. No? Tot això ens porta a un debat enorme de, de possibilitats de, qui, no? de com és el nas i com no és, si és el teu, anar a buscar el nas de l'altre, això ens va passar també amb les orelles, no? perquè resulta que és molt difícil saber de qui era, no? però resulta que hi havia un nen que tenia una piga i la pista de, de, de la també era important no? i es miraven contínuament les mans, perquè ara el que hem pensat és que ja ho podíem fer amb altres parts del cos, no? Doncs les mans, vinga, anem a fer les mans, que difícils també, perquè no ens hem mirat, ara llavors ens hem mirat, mirat les mans, si és més petita, si és més gran, hem estat una estona gran jugant amb les mans i també les pistes, no? Perquè és, de seguida hem vist que, doncs, qui tenia les pulseres o aquella mà que era més gran i de seguida identifiquen la mà amb el nen ja amb aquesta habilitat que tenim els mestres de, de treure suc de tot, doncs ara hem tret suc del pic collage i tot ho volem fer amb el pic collage, que és el que passa. I ara, doncs, mira, doncs podem fer també mm, panells, plafons d'aquests collages, doncs això per, per treballar vocabulari. Aquest, aquestes lletres que estan aquí es desplacen amb el dit i tu pots anar collocar les situar-les al, al lloc on, on toca. He fet algunes, m'he baixat el, les icones de l'Arasac i també es poden posar la, aquí dins, perquè tu les tens guardades a, al teu àlbum de fotos i les incorpores o escriure. L'activitat que, us, que us explicava per conèixer una miqueta l'aplicació, l'app, era jugar a que cadascú havia triat una cosa que li agradava molt i jo els anava cridant damunt en un mentre estaven fent altres coses, són set a la classe, i jo els anava cridant, vine, clar, de seguida venen, havien de triar un tema, que això jo, jo els havia dit, penseu una cosa que us agrada molt, que també de segons quin alumne li costa, no? volia fer igual que l'altre, no? no, un per tu. Havien de triar un tema, havien d'escriure quin tema era, buscar imatges, i només sis, per exemple, situar-les, les havien de redimensionar dins de, del, del pic collage, havien d'escriure el seu nom, es poden fer servir enganxines, lo del fons, i quan havien acabat, els, en teoria no coneixien els plafons dels altres fins que no els vam connectar a la PDI de la classe amb el, la tablet, la van connectar amb la, la tablet, amb el cable, a la PDI. Llavors van fer cadascú la presentació del, del seu collage. A mi m'agrada la Peppa Pi i sóc la Cristina, bueno, m'agrada molt la Peppa Pi i totes les coses que fa la Peppa Pi. a partir d'aquí pues, a xerrar, no? hem de parlar molt perquè què fa la Peppa Pi, què no fa la Peppa Pi, i aquestes coses. Alexia, doncs, que és un alumne amb TEA, va fer doncs, els vestits Disney o no sé, princeses o alguna així, va posar un fons, una enganxina. la Lavet, que és un... li agrada molt els Star Wars, doncs va fer un dels Star Wars, la Màriam de la Violeta... Cadascú va triar un i el va fer. Com que està, és que és molt fàcil de fer. Ara us l'ensenyo. I clar, coses que per què ens pot servir també, a més a més, el Piccola? És, doncs, per, bueno, la tableta, en general la tauleta, per, 5 minuts, per la comunicació família-escola, entre escoles, en cas d'escolaritats compartides, perquè el que fan és un, bueno, això, fan un collage un, un, de, de lo que han fet, un, de l'activitat, una presentació de l'activitat que han fet, la poden, quan arriben a casa, explicar-la, o de coses que han portat de, de, de casa, perquè tenim una alumna també en TEA que amb moltes dificultats d'explicar el típic cap de setmana. No, si tu no tenies un coneixement previ del que havia fet el nen el cap de setmana, et costava molt arrencar-li que, que t'expliqués. Ara té una taula, li han portat els reis estupendos i, i fan fotos amb els, la família. Doncs quan arriba la tableta el dilluns, mirem les fotos i fem un tauler d'aquests, un collage, amb el cap de setmana. Ella escriu la frase perquè té capacitat d'escriure, escriu la frase, posa la fotografia i va cap a casa una altra vegada. De totes les activitats, la que més li ha agradat és aquella, o fa una seqüència de les activitats que ha fet, amb les fotos que ha fet el cap de setmana. I torna a l'escola i el nen és capaç d'explicar doncs, el que ha fet. déu nhi I al revés, no? de l'escola cap a casa. També havíem pensat que ja hem començat a treballar per treballar aspectes emocionals. Com que té la càmera, doncs ara fem cares de content, fem cares tristes, fem cares eh, emocionats i fem fotos. Ells es fan les fotos i després triem les que més ens agraden. I ara estem fent un, un, no sé com ho farem, però jo crec que farem de dos tipus, un collage amb totes les cares dels nens, cada nen pues, plorant, i una del mateix nen amb totes les seves cares. Una, jo mateix, però estic plorant, estic trist, estic content i farem diferents. Ja estem començant a fer fotos. Després, un altre tema que també estàvem fent voltes és respecte a la planificació personal, perquè si tenim activitats del, del nen, fotos del nen, fent les activitats, doncs les podem col·locar en un, en un com picolage i que el nen sigui capaç, doncs ara farem això, després farem l'altre, després i situar-les dins d'un collage i després doncs, per treballar el vocabulari, perquè com veureu, com heu vist amb les altres diapositives, si això en comptes de ser el Doraemon doncs són fruites de la tardor o són joguines o són el que sigui, doncs el nen com a, per treballar el vocabulari el tindrà molt a mà. Què és el Piccolage? El Piccolage és una aplicació que és gratuïta, que la podeu descarregar amb la vostra wifi perquè funciona amb Google, i funciona per Android i per iOS. Llavors és que és molt fàcil, està pensat originalment per fer collage, que són enganxar fotos, però mireu quantes aplicacions hem pensat nosaltres ja, que és molt fàcil. Quan obres l'aplicació, diu, toca aquí per a crear un collage, doncs toques i ja de seguida, si li dones el signe més que hi ha baix, doncs s'obre un menú que diu d'on vols la foto? De la càmera, Del, la tens feta tu dels teus àlbums, la vols del Facebook, la vols de... què vols? Doncs de l'internet, doncs escrius allà, que s'obre com un navegador, i ja cerca, poses p Pi o poses el que sigui, poma, i s'obrirà un... es despleguen totes les fotos que hi ha a internet d'aquest tema. Tries amb el dit, vas triant, dones a l'ok okay, i es posen al, al plafó, al tauler. Veieu la p Pi? Doncs si haguessin triat fins a 12, crec que es poden triar, es col·loquen allà. Quan les tens allà, les has de distribuir, les vas col·locant pel, pel, pel collage, pel plafó que tens. També pots inserir un text, anar posant enganxines, que algunes són de pagament, clar, i altres, moltes són de gratuïtes, i una vegada les tens també pots triar la forma automàtica que el programa t'ofereix per situar-les dins del plafó o, es fa, o tu mateixa les vas col·locant i un fons. Als nens els agraden molt els corazones i aquestes coses. Veieu? Un, dos minuts i acabo. I les imatges també té un petit editor de, text, es poden retallar les fotos, que és el que van fer els nens, i tot és tries la cortar foto i fas així, un cercle, pim, i ja està. I s'insereix directament al tauler. I també una cosa molt bona és que al final es pot compartir. Les pots publicar directament al Picolage, que té un entorn de publicació. les pots posar al Facebook, al, Twitter, al Twitter directament, o enviar un e-mail, guardar-les a dins del teu Mm, del teu, de teva eh, tauleta i després imprimir-la si vols. I ja està. Molt bé, Carme, per ajustar-te tan, tan exactament al temps. I finalment tenim a la Montserrat Blasi, que és mestra d'Educació Especial també, ha treballat a, a força centres, actualment està treballant a l'Escola Maria Àngels Anglada de Figueres i també eh, és formadora en, en tecnologies relacionades especialment amb l'educació especial i en gestió escolar. També em semblen competències bàsiques. Doncs Montserrat, eh, la Montserrat ens presentarà la, la, la presentació, l'experiència, amb la tauleta és més fàcil. Doncs com vulguis, Montserrat. Com passa sempre, encara que ho tinguis tot a punt, en el moment de començar hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar. Val? Ja ho sabeu que és l'efecte demo. Bé, eh, jo vull començar dient-vos que jo he començat en el món de la tablet ara, aquest curs. Val? Per tant, eh, només encoratjar-vos a que realment és un món que té moltes possibilitats i que el treballar amb apps és mm, fàcil Sobretot, sobretot si tens clar allà on te vols arribar i integrar-ho dintre de la teva pràctica. Val? A mi m'agradaria contextualitzar una mica diguem, el, el meu treball o la meva manera de pensar dintre del que és l'escola ordinària, tot i que ja n'hem parlat abastament al, al matí, tant en el que ha sigut la intervenció de l'ajuda com després en la, en la taula rodona però jo només dir-vos que una cosa que sempre m'ha preocupat molt des de que estic a l'escola ordinària és allò de que els mestres d'educació especial hem de treballar amb l'alumnat amb necessitats educatives especials greus i permanents. A mi aquesta definició se m'ha entrevessat sempre, tota la vida. Perquè què vol dir necessitats educatives especials greus i permanents? A veure, greus i permanents per, a, a nivell d'administració serveix únicament per estadística, per barem, per de més. Val? Mm, des del punt de vista eh, de la mestra, dels docents, greus i permanents vol dir que no permeten que l'alumnat desenvolupi les seves capacitats. I, per tant, sempre que això impedeixi desenvolupar l'alumnat l'alumne les seves capacitats, per mi ja són greus i permanents. Val? I des de l'alumnat són greus i permanents sempre, perquè són un obstacle per al seu desenvolupament. Permanent, sobretot, eh, ho tinc entrevessat perquè eh, jo no sé si una necessitat serà, serà permanent, la serà sempre? Doncs no ho sé. Jo quan començo a treballar amb un nen de 3 anyets, jo no sé si tota la vida tindrà aquella necessitat, o tindrà aquella barrera, o tindrà aquell obstacle. El, el que vull jo és treballar amb la perspectiva de que hi hagi la possibilitat de que això deixi de ser permanent o deixi de ser un obstacle. Val? I per tant, i, i si hi ha alguna cosa que no pot deixar de, de ser de cap manera, doncs llavors assumir-ho i que això no sigui un obstacle per desenvolupar la resta de les, de les capacitats. M'he apropiat aquestes tres paraules, que són tres paraules que utilitza un, un, en, en Jordi Palou, una persona que es, un advocat que es dedica a mediació de conflictes, i que ell parla eh, d'aquestes tres paraules com el desenvolupament humà, el desenvolupament de la persona, no? tres paraules completament eh, interligades i que a mi m'ha arribat molt això. Llavors ell parla de coratge, prudència i determinació, lligat. Val? Llavors jo això ho he passat al, al meu àmbit, jo m'he sentit interpel·lada per aquestes tres paraules i penso que com a docent em cal coratge per provar noves eines, per explorar noves possibilitats, per no donar res per perdut, sobretot, per no abandonar. Però em cal també prudència, Prudència perquè no es tracta de provar per provar, sinó per seleccionar aquelles eines que ens aportin ajut significatiu al, significatius al desenvolupament de les competències de l'alumnat. I prudència també per no esperar que una eina sigui la gran solució, que ho pugui solucionar-ho tot, sinó que diversificar aquestes eines és el que ens ajudarà que cada persona aprofiti de cada eina el més proper a les seves capacitats. I us asseguro que jo a l'ajuda no l'havia sentit abans d'avui és que m'ha xocat molt. Però tot això requereix, a més a més, un grau mm, important de determinació. Determinació per què? Perquè ens cal acceptar que caldrà fer diversos intents, des de, amb diverses eines, des de diferents perspectives i continuat al llarg del temps per anar avançant la majoria de les vegades molt a poc a poc i en petits passos. I determinació, sobretot, per tenir sempre present allà on volem arribar. Fet aquest context, a l'aula d'educació especial d'un centre ordinari. Jo em dedico a treballar específicament bueno, molts aspectes, però sobretot intento centrar-me sempre en tres eixos. Un que és el de la comunicació, perquè és clau per a qualsevol eh, interacció o inclusió o relació amb les persones, tant a nivell oral com escrita i audiovisual també tot el que faria referència, jo ho he englobat en el terme de seqüència temporal, que és allò que de vegades li diem narració seqüenciada, relació causa-efecte, ordenació en el temps, que són aquells conceptes que van molt lligats amb, amb, amb la lògica i amb el pensament i que l'alumnat amb necessitats educatives especials molt sovint hi té una mancança o una dificultat per anar-hi avançant. I tot això amanit amanit amb tot allò d'incrementar l'autoestima. He estat treballant concretament en dues apps, una que és el Teyagami i una altra que es diu Bon Googles. El Teyagami és una, mm, anava a dir petita, però de fet és una petita gran aplicació, no sé com dir-ho, o sigui, és una petita aplicació que aconsegueix grans resultats, ehm, que serveix per fer avatars. Eh, hi ha, moltes, hi ha molts programes que ens ajuden a fer avatars. Val? Eh, el Tellagami aporta una cosa diferent, que és la següent. A veure, això seria la part que existeix en la majoria d'avatars. Això són eh, captures de pantalla de l'aplicació. La, de hem de triar si és eh, o noi o noia, i jo els hi demano a ells que facin un avatar el més semblant possible a si mateixos, perquè així també treballem allò la excepció del propi cos i de, i de l'estat anímic. Eh, S'ha de triar i que això no totes les aplicacions d'avatars ho permeten, però aquesta ho, ho, ho fa, i és l'emoció, o sigui, com volem mm, que es mostri l'avatar, no? Doncs content, enfadat... Mm, mm, bueno. I després el que aporta aquesta aplicació és que ens permet posar-hi un fons, un fons que el pots dibuixar, que el pots agafar d'una imatge que tens, però sobretot amb la mateixa tablet tu pots fer una foto en el moment i et queda de fons. Val? Quan jo vaig veure això en aquesta aplicació, allò que se t'encén la llumaneta, i dius, mm, eh, se me va encendre ràpidament. A veure, a l'alumnat de sisè de l'aula especial, jo acostumo a, plantejar-los a final de sisè, quan se'n van a l'institut, els dic ara, feu alguna cosa per acomiadar-vos dels de, eh, vostres companys i companyes de l'escola. I aquest any els hi vaig proposar amb aquesta aplicació dir, eh, busqueu un racó de l'escola que hagi estat eh, especial per vosaltres al llarg d'aquests nou anys que heu estat aquí i ho expliqueu. Val? I això es grava, em veu i el resultat... Em fa més il·lusió. Disculpeu-me que vaig al començament i no, ara, ara ve allò I de també... que... Vale. Ja hi arribarem, eh? És que el més important és el resultat. És, és, un... és quan vaig fer els meus primers amics. És un vídeo amb César i Toni. Eh? A mi m'agrada l'aula de P3 perquè és quan vaig començar l'escola. Quan era petita m'agradava molt anar a l'escola perquè era de ser gran. I ara que sóc gran em fa més il·lusió perquè veig nens nous passar per on he passat jo. I també és quan vaig fer els meus primers amics, en César i en Toni. La foto del darrere és l'aula de P3, eh? No us penseu que ha sortit a la primera, això, eh? Jo he eh? triat aquest racó perquè va ser el primer cop que hi vaig pujar i em vaig sentir molt content. Quan va passar uns quants anys, encara hi pujo, amb el meu germà petit. També, quan era petit, jugava amb els meus amics al pilla-pilla i si pujàvem, era a casa. Jo sempre em salvava. Evidentment hi ha tot un treball, eh? Vull dir, ho hem gravat un munt de vegades. Bé, és això. L'altra aplicació amb la que hem treballat és aquesta que es diu Boom Googles i aquesta és una aplicació que a mi em va cridar molt l'atenció perquè permet fer allò de passar de la, de la imatge fixa a la, a la imatge en moviment. Eh, per entendre's, tal com jo els hi vaig dir amb ells, anem a fer una cosa com una pel·lícula, com una pel·lícula de dibuixos. Val? Eh? Llavors això m'ha permès treballar tot el que és la seqüència temporal i el treball ha estat enormement gratificant, que ara no us l'explicaré tot, però us ensenyaré el resultat perquè he, ho he treballat a molts diferents nivells. L'aplicació és molt simple, és aquesta, interfàcia, eh, aquesta interfície que és així de clara, així de senzilla, que és una de les coses que a mi també em va agradar. Té mm, diguem, pocs paràmetres, té la fletxa que és per, per marcar, el pinzell i el pot de pintura per dibuixar, per pintar, pot ser un pinzell més primer, més gruixut, aquí per triar els colors, Eh, I poca cosa més. Va, no, aquest dibuix l'he fet jo, eh, el que he posat aquí, aquest l'he fet jo, però després us ensenyaré els que han fet ells. Aquí eh, mostra una colla d'imatges que ja són predissenyades, que tu les pots agafar. D'aquesta aplicació hi ha una part gratuïta, que és la que jo he utilitzat, i una part de pagament. A la part de pagament veieu que aquí hi ha un candau a la part de pagament se suposa que tu pots fer fotos i incorporar les teves fotos. Val? Jo, com que no l'he pagada, doncs no l'he feta servir. I a més a més, llavors te pots baixar, això ho he buscat, eh, en l'aplicació, si la compres, si la pagues, eh, en galeries d'imatges ja dissenyades. Val? Perdó, poc <laughs> de fletxa. I un cop ho has fet, llavors pots o bé penjar-ho al YouTube, o bé al Facebook, o eh, aquí tu pots enviar per correu electrònic o penjar-ho al Drive, val? que va molt bé per, per després poder-ho recuperar. Mm, aquí és com es guarda, guarda ja, mm, o sigui, és allà on es desen, es van desant tots els projectes i els tens aquí, a partir d'aquí hi treballes. I ara a mi m'agradaria ja passar a ensenyar-vos doncs, el que han fet. Sí. Els més petits, que només saben escriure el seu nom, han fet això. P5. P4. Per ells ha representat mm, un gran què, aconseguir posar les, les lletres una darrere l'altra i que sortís el nom ben ordenat. Aquests els que eren una mica més grans. Aquesta setmana, aquest any varen fer la Setmana Cultural entorn al circ i el lema de la Setmana Cultural de l'escola era Coneguem el món del circ. Llavors jo els hi vaig proposar que amb, la, amb les lletres del lema de Coneguem el món del circ descobrissin paraules noves i esteu veient el resultat. Eh, la veritat és que abans de posar-m'hi no hagués dit mai que em poguessin sortir tantes. N'hi ha moltes. Clar, això implica, com que aquí no hi ha veus, ho puc anar explicant, això implica que han hagut de buscar la paraula, que la paraula tingués només les lletres que surten en el lema, ordenar-les, fer la seqüència perquè sortissin... Bé, això. N'hi ha més, eh? Ho passo ràpid i els més els més grans, per dir-ho així, sí, són els més grans, han fet això. Mentre ho aneu veient us ho explico. Primer de tot han hagut de pensar el que volien fer, elaborar el guió, escriure'l, fer la seqüència de cada una de les pantalles, pensar què és el que s'havia de moure en cada una de les pantalles i com s'havia de moure, i eh, quan no els hi sortia ho anaven revisant, ho desfeien i ho tornaven a fer fins que els hi sortia com ells volien. Val? I els resultats són aquests. Mentre ho aneu veient, no són gran... aquest especialment, quedeu veus amb aquest perquè ara us ho aniré explicant, val? aquest l'ha fet un alumne eh, que a mi m'ha arribat especialment a l'ànima, amb ell també, eh, però a mi molt. Eh, un alumne amb TEL, amb un trastorn específic de llenguatge. Els alumnes amb trastorn específic de llenguatge sabeu que el problema que tenen és el d'explicar el que saben de tal manera que la resta de la gent ho entenguin. Val? Aquesta història probablement és la primera vegada que ell aconsegueix narrar una història de manera seqüenciada i que els altres l'entenguin a la primera. Què m'ha aportat l'experiència? Ràpidament, no us parlo de, de la pantalla tàctil perquè la meva companya Carme ho ha explicat molt i molt bé, per tant no ho torno a dir. Però hi ha una cosa molt interessant i és allò de l'aprenentatge per assaig-error i minimitzar la por a l'error. Uh, uh, tenen sempre una por, una gran por, és que m'equivocaré, és que jo no ho faré bé, és que segur que em sortirà malament. Bé, fantàstic, si surt malament, no surt com volia, molt bé, tirem enrere, ho borrem, ho tornem a fer. Tantes vegades com faci falta. No importa, la tablet no es cansa, la tablet no se... No se bueno, a vegades sí que s'espatlla, però, bueno, però no es cansa, no s'enfada, ho pots fer-ho 50.000 vegades, demà tornem a continuar, avui no ens surt bé, ho fem un altre dia. Per tant, això porta a la superació i, per tant, a millors resultats, i això reverteix en allò que dèiem de l'autoestima. Val? aquí explico, però no, no, no m'hi extenc, el tema de les històries digitals, que és això que us deia del TEL, val? de la criatura aquesta de Montel. Eh, la història digital, i que també n'hem estat parlant abans a la taula rodona, què és el que aporta? Aporta un element molt important, i és que si no podem posar-ho en paraules, podem posar-ho en imatges. Val? El que sí m'agradaria ensenyar-vos, només i ràpidament, és que aquest és el guió que va fer aquest alumne abans de començar a treballar amb la tablet. Així, no he modificat res, tal qual. Mireu-lo, és perfecta la seqüència. Val? Però és un alumne incapaç d'explicar el que estem fent, el que li ha passat, el que vol fer, en paraules. Mm? L'última cosa que fem, o que faig, intento fer sempre amb aquesta com amb les altres experiències, és invertir els rols. Quan els hi proposo una activitat d'aquestes, ho faig amb un aplicatiu i amb un medi que la resta d'alumnes de l'escola no coneixen encara i no han fet servir mai. I llavors la condició sempre és que el resultat, un, el penjarem al blog, i dos, l'explicaran a la resta d'alumnes de la seva classe i els hi ensenyaran a fer-ho. Amb la qual invertim el rol. És allò de dir, l'alumnat que sempre gairebé sempre, sempre, eh, tenen algú que els ajuda, algú que els guia, algú que els acompanya, en, aquest, en aquests moments ho faran al revés. Seran ells qui ho explicaran, qui ho ensenyaran, qui ajudarà. Amb un resultat terriblement atractiu. I us convido a visitar el nostre blog, que és aquest d'aquí, en el qual hi anem penjant tots els treballs. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies també, Montserrat. Eh, bueno, jo només em queda felicitar eh, a tots els ponents, també els assistents en aquest, a aquesta taula. Eh, aprofitant el material que ens heu, que ens heu presentat, eh, dius-a que eh, bueno, molts d'aquests exemples en vídeo els, us animo a que els acabeu de, de rodonir i que us animeu a presentar en el concurs de, del, del, que fem conjuntament dintre del projecte M-Schools, aquest concurs que, hem dit, que es diu Mobile Learning Awards, que eh, bueno, us ho poseu en l'agenda, que el, el, el primer trimestre del curs poseu en marxa totes aquestes idees perquè el, el tancament del concurs es fa al, al llarg del mes de gener, ja ara del 2015, òbviament, eh? però que ho tingueu present eh, tant els que esteu aquí ja a la taula com, com la resta de, de, de companys i companyes que, que esteu aquí escoltant. És, dir, és molt d'aquest que això que ens heu presentat, molts d'aquests vídeos que estan produint els alumnes poden ser objecte de, de presentar-se en, aquest, en aquest concurs, que és interessant pel reconeixement, per l'estímul que representa els alumnes. Ja heu sentit també el, el Ramon Barlam, eh, que n'ha fet referència. I després també anunciar-vos que en el marc del projecte Masculs, eh, s'està treballant amb una iniciativa de, de crear un portal eh, sí, de, de crear un portal eh, per documentar, per seleccionar i per documentar les apps educatives. Ja sabeu que d'apps n'hi ha, ja, es compten per milions ja, eh? depèn de quina de les, de les botigues, doncs n'hi ha una, em sembla que més de dos milions, i a l'altra ja passa del milió també d'apps. Triar tot això, destriar el gra de la palla, eh, i sobretot pensar quines activitats eh, puc fer a l'aula no és trivial. Aleshores, eh, en aquest portal que es, encara no té nom, que s'està acabant de definir, però que eh, engegarà el proper curs, doncs també us animo a que eh, aquestes experiències que, la, la, que, diguem, que eh, permetrà diguem, aportacions del, dels que esteu treballant amb les apps, de les apps que descobriu, les documenteu i les, i les compartiu amb la, amb la resta de la comunitat. No? Per tant, doncs, que això encaixa perfectament amb aquest futur portal sobre apps educatives que, que en, en col·laboració amb, amb, la, bueno, amb la GSMA, amb la Fundació Barcelona Mobile World Capital, és a dir, a dins del projecte Més Cools engegarà el curs vinent. I sense prendre-us més temps, eh, anem a dinar, que si no, després a les a les 3 no, no estarem en condicions d'arrencar. Moltes gràcies a tots.